Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մենք այսօր բուժման աշխատանքներ ենք կատարում ծառերի։ Լվիչ պտղակեր, որը որ արդեն առաջի բուժում, երկրորդ բուժում բացաթողնվ է ու սարսափելի վիճակա գտնվում։ Ցուստամ տեսեք ինքներդ։ Տեսնում եք, Ես ուզում եմ այնպես մի հատ բահ ցույց տամ ձեզ, որ լավ ֆիքսվի։ Հիմա տեսնում եք ինչքան է վրեն։ Կանաչ, մանր։ Դա լվիճն է։ Սա դեղցի ծառա է այս դեղցի ծառը էտելուց դուք տեսել եք պատկերացրեք ինչ է կատարվում ամբողջ ծառի վրա ինքը ամբողջությամբ լվիճի մեջ է գտնվում շատ վատ Մենք հիմա բուժումը կատարում ենք լվիչ եւ պտղակեր։ Ամբողջ այգին այդ վիճակում է գտնվում։ Միայն դեղցը չի, ծիրան, գիլաս, սալոր, բոլորը։ Բոլոր ծառերը այդ վիճակում են, նաեւ տանձն էլ։ Սալորները տեսեք ինչ վիճակում է։ սիրելի ընկերներ, դրա համար առաջի երկրորդ բուժումը շատ կարևոր են մեր պտխատու ծառերի համար։ Հիմնականում ինչ է կատարվում, լվիճը հարցակվում է նոր դուրս եկած մատղաշ շիվերի վրա։ Դրանով են ասնվում։ Ինչի համար մատղաշ, որովհետև փափուկ են իրանք դրանով կարում են սնվեն ու սոկակամ են անում ոչ միայն տերևները այլ նաև ծառը որը որ, որ պետքա տվյալ ծառը տերևների հաշվին աշխատի նա չի կարում աշխատի ու այսենց գնալով չորանում կրկվում նաև ճյուղեր կան մատղաշ ճյուղեր կան որ նոր դուրս են եկել, արդեն չորացել են։ Նայեք, հիմա այս փոքրիկ ճյուղը տեսնում եք, նոր դուրս եկած ճյուղա։ Նայեք, ինչքան կավրեն։ Տեսնում եք, ինչքան լվիչ կավրեն։ Սա եթե այս ձև մնա, այս ճյուղը կչորանա, այլ չի կարանա զարգանա։ Այսինքն մենք ինչ ենք ունենում, ամբողջ ամառվա ընթացքում, որ մենք պետքա նոր շիվեր ստանայինք այս ծառերը ջայելացնելու համար, հիշում եք։ Մենք այդ նոր շիվերից զրկվում ենք լվիճի հետ պատճառով Այսքանով վերջ, սիրելի ընկերներ, հարցերի դեպքում մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ստեսություն։